Saluton kai eh, bonvenon al mia nova episodio. Odio estas la la de della dura trud isoligio in Amsterdamo kai in Nederlando kai anche questa la regio tago. Do stranga tago char normale tio questa sgranda festa tago. In Nederlando kai ja yeah nestas tro da homoi ancora sul Sed sed vidos caso smorgau ci o case morgau estos nova covrilo Por la antomeditoi multa e albi petis che mi daure comunicu ion albi pri la ciuta ga vivo do chi ne. resto con ni kun meditu kun ni. Danko. Saluton kai uh, bon venon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el ac tractajo esperanto kai vola pyk. Temas pri parentesa rimarco de Zamenhof Kiu trovigas je pagio ducenta sestec 1. Multae volap cistoi ciui nun farigis eh, varmegae amicoe de la lingvo esperanto, confesis al mi che ec havante mian libron ili longan tempon, ne volis gin ec legi, estante convincitai che cia nova sistemo estas absolute malutila. utila. Tio ci rememorigas la tempo in de la Inquisizio, ciam am ciu bona cristano estis mortinda peco et preni en la manon, iun vercon qui en havis en si, la plei malgrandan freshan bluveton. Do, estas iom amuse legi citiun hodiau, char shainas al mi esperantisto i post estia estas sam kiel volapukisto i tiam do ili ne volas si ion ain pri aliai sistemoi sed la situazio changigis complete char nun nur esperanto estas suffice granda vivanta comunumo kai ciui aliai sistemoi estas proiectoi. Mi diras tion char pro l'attacoi de europcentrismo de esperanto estas uh, svarmas facte multai lingvo proiectoi en la reto ciui ancao donas attenton al uh, la araba la svahila kai aliai mondo lingue. Nu, no, compreneble chi miel interlinguisto controllas ilin sed la tuta mi diru comunumo construa flanco estas forte neglectata fin fine tiui homoi shatas babili tra la reto, scribe. Non, en citiu stranga tempo, ni devas compreni kiel restrukturi nia in associo in rilate alla perreta i chanzoi char kelk homoi shinas vivi blu en la reto ol en la realo. Laumia, compreno. Dancon provia atento, gis morgao cae chi el ciam antauen sen fine.